ওই ছেলে চুদির বেটা বাংলা জানো না আর ইংলিশে ভাষণ চোদাচ্ছ hello sir how are you তোমরা লাউরা ये बड़ी अच्छी बात कही है खराब लगा ना ना ना गुस्सा आ गया शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मानना पड़ेगा <laughs> अभी मजा आएगा ना भिड़ो मोटरसाइकिल शॉप बेटा से होटल अरे हम तो फकीर आदमी है इमोशनल अब की बार मोदी सरकार आएगा सबको नौकरी देगा मलौड़ा देगा तेरे पास कोई और रास्ता है my name is Tayyab Ali Khan बात करो डट के আর গান না যা ফাঁসি তোরা একটা মাগি পটাতে পারিস না বুড়বাক আমার চার খানা গাড়ি এখনো একদিন পর পর দুবার তিনবার করে গিয়েছেন আজকে সকালে স্নান করে জামা ছেড়ে क्या सीन है